Par drošības tehniku maģijā, ezotērijā, ekstrasensorikā, dzirdniecībā. Uh, ir uh, daži, daži tādi momenti, pie kuriem jāpieturās strādājot ar šīm lietām. Viena no tādām lielākām lietām, problēmām, cilvēks uh, eh, dziedina, palīdz citiem, ir līdzjūšana. Cilvēks, kas ļoti jūt citiem līdzi, ir ļoti neapdraudēts cilvēks, jo ārstējot kādu smagu slimnieku, jūtot līdzi, viņš var paņemt viņa slimību. Kā rezultātā pacients uh, atbrīvojās no smagās slimības, bet dzirdnieks viņu saņem. Praksē bijuši ļoti daudz gadījumi ar rozes ārstēšanu šādā veidā. Intensīvi ņemot <clears throat> dažādiem cilvēkiem rozinost, var ieraudzīt, ka tam dzirdniekam pašam uz kājas vairojās tā roze. Tāpēc e, ļoti bīstams moments ir līdzjūšana. Ja cilvēks ir ļoti līdzjūtīgs, e, neiesaku nodarboties ar dzirdniecību, ekstrasensoriku vai kādām citām lietām. Ir jābūt pilnīgi neitrālam pret pacientu. Jāatcerās, ka pacients pats vainīgs ir savās slimībās, savās problēmās un nav jājūt līdzi, nav jāžēlo. Tāpat arī nevar e, palīdzēt cilvēkiem, kur neprasa palīdzību. Ja cilvēks neprasa, tas nozīmē, ka viņš vēl nav sapratis savu problēmas būtību, nemeklē risinājumu, un tādā gadījumā <clears throat> dziednieks vienkārši izgāzīsies, jo nebūs rezultāta jāpalīdz ir vienā gadījumā, ja cilvēks pats lūdz, pats meklē, tad, tad var šo darbību veikt. Dzīvniekiem ekstrasensiem magiem strādājot jāatcerās, kad uh, var pienākt moments, kad uh, paša dzīvība var būt briesmās. Tāpēc uh, īstie meistari, kas strādā profesionāli, Viņiem bailes sajūta no nāves vispār nav. Ja cilvēkiem ir bailes no nāves, bailes no savas, savām slimībām, veselības, ehm, diez vai, ka viņš varēs kādam palīdzēt vai profesionāli apgūt šo nozari. Jāatcerās, ka eh, jebkurš konflikts ir saistīts vienmēr ar kaut kādu enerģētisku iedarbību izvairīšanās no jebkāda veida konfliktiem varētu būt par cēloni laimīgai dzīvei. Bez slimībām, bez ķibelēm, bez problēmām. Ļoti bīstama cilvēku grupa, kas eh, ikdienā konfliktē ar ļoti daudziem cilvēkiem. Es nedomāju, ka viņu dzīves ilgums būs ļoti liels. Konfliktējot ar eh, ezotēriķiem, magiem, ekstrasensiem, profesionāļiem. Ir jāņem vērā, ka kāds vienmēr būs stiprāks, zinošāks. Un, ja notiks konflikts, nu, tad tu pats vari aiziet bojā. Tāpēc eh, parasti lielie profesionāļi, magi, ezotēriķi, ekstrasensi, dzirnieki, nekad viņi nav vieni. Viņi cenšas uh, atrast kādus dombiedrus un uh, mēģināt, ja teiksim, ir konflikts, ir kritiska situācija, lūgt palīdzību un divatā, trietā atrisināt tekošo problēmu. Tāpēc uh, vienam strādāt nu, nav īsti ieteicams, jo var gadīties konflikts ar, ar stiprāku cilvēku, kad e, neizdosies izvairīties no <clears throat> veselības problēmām citādi veidu ķibelēm. Tāpat ir e, ļoti svarīgi, lai būtu kāda enerģijas akumulātori, talismana amuletu veidā, maģisko zīmi veidā, kur pirmo triecienu uzņem uz sevis, un pēc tam <clears throat> cilvēkam ir kaut kāds laiks, lai viņš pats atrisinātu, novadītu enerģētiskos triecienus nost no sevis. Ļoti būtiski ezotēriķi, magam, ekstrasensam, <clears throat> lai viņam apkārt būtu dzīvnieki. Indijā, piemēram, <clears throat> jogu meistari un citi ezotēriķi tur veselu zaudārzu apkārt sev. Tas varbūt zilonis, tīģers, kad mazāk dzīvnieki. Jo, mm, ja jūs turat to dzīvnieku, audzinat, barojat, jums cieši saiti, jūs kā viens vesels ar šo dzīvnieku. Un tad, kad nāk lielais trieciens, enerģētiskais, dzīvnieks paņem pirmais uz sevi. Ļoti bieži ir tādi gadījumi, kad suņiet bojā pēkšņi kaķi un citi, jo viņi <clears throat> uzņem sava saimnieka problēmu pirmie. Tā var būt veselības problēma, varbūt citu veidu problēmas. Un iet bojā pirms saimnieka. Ja, nu, teiksim, iet bojā kāds mājas dzīvnieks, skaidrs, kad pret jums ir vērsta enerģētiska iedarbība, kaut kāda lāsta maģijas veidā. Un šie dzīvnieki var ļoti labi pasargāt no šādiem uzbrukumiem. Un jūs varat pat nejust, vienīgais, ka tad ir uh, atkal jāiegādājas kāds dzīvnieks, nu, lai turpmāk viņš sargātu. Dara arī daudz, uh, dažādas maģiskas zīmes, ļoti labi strādā. Par to ir nu, daudz aprakstīts. Nevajag nekādu priekšmetu, nu, dzīvnieku, nu, var papildus izmantot maģiskas zīmes dažāda veida zvaigznes, <clears throat> dažāda veida citas zīmes. Jūs viņus uzlādējat, iedarbināt, katru dienu ar viņām strādājat, viņas var dot pozitīvu rezultātu. Cita veida tehnikas diezai palīdzēs, jo, <clears throat> teiksim, pielietojot kaut kādas tehnikas rokām, pasiem, un diezgan ma mazs efekts ir. Jo, teiksim, ja lielāks meistars jums bruks virsū, nu, tādām tehnikām nevarēs tikt galā.